Ito nga ng video Sesuses sa utak ko nakatatak Siniset up ko ang buhay na malayo sa parak Illegal gawing legal Talent fee sobrang mahal Di umiinom ng alak Kumakain ng halal Haba ng pasensya ko yung pag-angat sobrang tagal Sulit ang paghihintay yung pera ko sobrang kapal Oh! Ayun, ang dami na pre. Dami na namin nagawa. Oh. Oh, walong piraso na lang yan eh. Yung gagawin. Baba nito, Toy. <laughs> yeah! Ngayon si Totoy paldun na. Para akong si Josh Papers kasi galing sa wala